啊，芒果、荔枝、巧克力，嗯，快快让我吃一口，嗯，阳光、沙滩、森林，嗯，我倍可以装下全世界的冰激凌，可惜就只有这么一盒。好了，别做梦了，又不是什么人都可以成为大胃王的。 那怎么才能成为大胃王啊？首先要能吃，然后要更能吃，但关键要有大胃王比赛的入场券。太容易了，我第一感觉就是成功离我这么近，没问题！万岁，成为大胃王！算了吧，没人会带你们去参加这么无聊的比赛。孩子们，孩子们，猜猜我带回了什么？是大胃王比赛的入场券，真正的大胃王比赛哦。 万岁！我要变成大胃王！我要变成大胃王！让我看看，吃成什么样才能成为大胃王？哇，小菜一碟！看看我的厉害。哇，妙乐星，你今天为什么要吃这么多？ 我要证明自己真的可以成为大胃王！再来一碗！饭渣子都舔没了，现在就只剩下这瓶可乐了。天哪！廖乐星，你竟然……你竟然！吃了那么多。 那当然，我现在是货真价实的大胃王了吧？可是妈妈说，太多的可乐对胃不好。什么？可乐喝多了会吐的？你看，嗯，哦。了心，了，赶快去洗澡。大家都长了一个胃。 为什么有的人能吃那么多，而我只吃这么少呢？也许没人能解答这个问题。孩子们，我能进来吗？是老爸。说曹操，曹操到。齐进。老爸，你要上厕所吗？ 我们正在洗澡哎，你现在上厕所会臭臭的。我来这儿可是有一个秘密哦，什么秘密？嘘，小声点，别让妈妈听见。是什么秘密啊？还要偷偷瞒着老妈？你马上就知道了，秘密马上揭晓。哇，哇，什么嗯、汉堡？嗯，这算什么秘密？ 老爸，你这是在故意逗我们吗？喵乐星呱呱，洗澡的时候要玩水，明天还要上学呢，快点啊！知道了，妈妈。秘密当然不是汉堡，我就知道说的不是厕所汉堡，那是什么秘密？其实我就是超级无敌大胃王。 <laughs> 你妈妈说吃太多东西不健康，我只好把东西藏在厕所了。所以你吃这么多就是因为饿？没错，就是饿。听到了吗？保持饥饿就是成为大胃王重要的一步。嘿，这听起来超酷！ 五号，你今天看起来不开心啊！你看，大脚吃那么多，可是你却吃那么少。因为九十五号的汽油又涨价了。怎么没有看到喵乐星和呱呱？是，啊，这两个吃货怎么会在食堂消失？嗨，你们谁看到妙乐星了？喵乐星现在不吃饭，在草地那边做饥饿训练呢。 了，我可是在为大胃王做饥饿训练呢，所以什么都打动不了我。啊，好热呀！天水有点凉的就好了。我就是凉的，你们可以吃我。吃你！ <laughs> 我看我们还是回家吧。 你在吃我！我吃了你，小青蛙！救命啊！救救我！站住！我要吃了你！给我站住！站住！别跑！站住！站住！别过来！别过来！我是光光。我要吃你，小青蛙。 我吃下，我要吃下，吃下。啊！哦，没事吧？啊，真好吃啊！不了，星，你刚才超可怕的。嗯，你吃光了整个冰箱。呃呃。啊！刚才发生了什么事，我都不记得了。啊，我的肚子。 我受够了！啊！你是谁？哼！一会儿大吃特吃，一会儿饿得难受，你考虑过我的感受吗？好像是你的胃啊！你是我的胃？没错，我就是被你折磨的胃，我决定罢工不干了。那怎么行？我还要成为大胃王呢！什么大胃王？如果我变成大胃王了，就可以吃很多冰淇淋了啊！ 来吧，让我们来训练吧。 耶！大嘴王，大嘴王，又一位选手倒下了。本届大嘴王的决赛就在大嘴先生和黑马妙乐星中角逐。我们先把上届冠军柳成功先生抬出场，下面就是决赛时刻。 下面就到了最最精彩的时刻，让我们迎来终极决赛——冰淇淋蛋糕赛！王，王，王，王！在吗？你还好吗？这算什么呀？我才吃了个半饱，就算刚才的事物再来一遍，我也无所谓。嗯。 可是这是冰淇淋蛋糕山啊！什么冰淇淋？我的最爱！哈哈哈哈我的梦想我来啦！哈哈哈！冰淇淋，我的梦想我来啦！ 怎么回事啊？饿，变恶心，让我吃不厌。饿，哎，你会撑死的。饿，真是啰嗦，给我闭嘴。饿，吃饭乱说话会影响食欲的。饿，嗯，嗯，嗯。 我不能吃的东西。不不，我的意思是现在不能吃我。哦，有意思，说来听听。二是我要配可乐才好吃。听起来不错嘛，快给我可乐。哎，就这么一小瓶，一小瓶就够了。哼。 <laughs> 味道不错了，那该轮到你了。嘿，你这是干什么？你忘了吗？妈妈说喝太多的碳酸饮料对胃不好。哈，这么恶心！呃，小老星太棒了，你终于变回来了。变回来？ 呃，没错，我已经搞定了局面。越是混乱，我发挥的越好。我的意思是，亮了星太棒了，你终于变回来了。哦，我想起来了，我可再也不想当什么大胃王了。呃，那就好。 <laughs> 佩佩，欧耶！现在我就是大胃王了。祝他有个好胃口吧。 <laughs> 终于结束了，累死了。让我想想，晚上回家干点什么？不如来个冰激凌。啊！要莫西，开个玩笑啦。那整一个汉堡怎么样？要成功。